уважаемые члены Совета коллективной безопасности, уважаемый Николай Иванович, традиционно, прежде всего, хочу поблагодарить вас. Я думаю, такой же точки зрения придерживаются и мои коллеги за организацию э, в непростых условиях этого нашего совещания. В сентябре текущего года, сначала на саммите ШОС в Самарканде, затем в Астане, на саммите Содружества независимых государств, мы обсуждали те болевые точки и проблемы, которые складываются сегодня в мире, в том числе и мы не исключены. Поэтому я полагаю, что сегодняшнее наше совещание э, по содержанию будет продолжением того начатого диалога в Самарканде и остальных. Сейчас настало время предметно обсудить вопросы военно-политического взаимодействия обеспечение безопасности на площадке ОДКБ, их актуальность растет изо дня в день. Не случайно в этом году мы провели четыре встречи как в формате видеоконференции, так и очно. И пока поводов для оптимизма, ну, к сожалению, у нас немного. Еще в мае текущего года на юбилейной встрече лидеров государств-членов ОДКБ Э, мы говорили о том, что однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое. Объективно уходит в прошлое. Хотим мы этого или нет, она уходит в прошлое и уйдет. Этот процесс провоцировал беспредельный по своей глубине и масштабу кризис системы международных отношений с множеством болевых точек по всему земному шару. Ряд этих точек, к большому сожалению, находится на европейском и евразийском пространстве, в том числе в зоне ответственности ОДКБ. Что сейчас происходит на Европе, европейском регионе? Североатлантический альянс окончательно закрепил антироссийские, антибелорусские векторы деятельности организации на обозримую перспективу по собственной инициативе прервал с нами все контакты. Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия Штатов и других стран НАТО у западных границ ОДК. То есть у наших границ. Запад продолжает перебрасывать на восточный фланг НАТО войска, вооружение и военную технику повышается интенсивность их мероприятий, оперативной и боевой подготовки. Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий? Решение о развертывании региональной группировки войск Беларуси и России, которое мы приняли с президентом России недавно, естественная реакция на те вызовы, которые мы наблюдаем. Но страны, которые стремятся идти по своему пути развития и проводящие самостоятельно внешнеполитический курс, оказывается жесточайший прессинг. Под свой контроль пытаются поставить и международные организации, включая Организацию Объединенных Наций. Расходы на вооружение растут невиданными темпами и достигают ужасающих величин. Правительства стран-членов НАТО, подстрекаемые Вашингтоном, охотно тратят миллиарды на якобы растущую угрозу с нашей стороны, с Востока, при этом стимулируя военно-промышленный комплекс США. И все это на фоне озабоченных высказываний отдельных представителей этих же стран о надвигающихся проблемах в области глобальной продовольственной, энергетической и прочих безопасности все чаще речь заходит о возможности применения ядерного оружия. То, что нельзя было вообразить еще 2-3 года назад. Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает. Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие. Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами. Наше твердое убеждение – ядерному шантажу не должно быть места в международной политике. Повторю известный тезис – в ядерной войне победителей не будет. Вспомните, великий физик Альберт Эйнштейн когда-то сказал, цитирую, «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война. Но четвертая точно палками и камнями. Беларусь постоянно настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в европейском регионе. Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружением. К сожалению, тогда нас с вами не слушали, и трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине. Беларусь, начиная с 2014 года, делала и продолжает делать все возможное для прекращения этого конфликта. Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт. Хотя сами по уши в этом тянуты. На их полигонах проходит обучение тысяч украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивает западным вооружением военной техники. Что это, если не прямая вовлеченность в конфликт? А как понимать заявление НАТО, генсек НАТО, который говорит, что поражение Украины будет означать поражение Североатлантического альянса? Так кто сегодня в Украине воюет? События в Украине – это как набирающие силу торнадо, который затягивает свою воронку, все большее количество стран, и создаются новые проблемы. Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров. Непростая ситуация у нас в ОДКК. Мы об этом неоднократно говорили, что общество внутри наших стран пытается раскачивать как раз – по периметру Российской Федерации. Что касается периметра, сначала полыхнула Украина. В 2020 году пытались разрушить Беларусь. Мы через это прошли белорусы. В январе этого года Казахстан. Хорошо, что там руководство Казахстана справилось с этим конфликтом. Конфликт Армения-Азербайджан. Я повторю, что сказал на ночной сессии СКБ 28 октября. Мы хотим, чтобы конфликт между двумя соседними дружественными нам государствами был урегулирован мирным путем. Думаю, выражу мнение всех. Мы не в стороне. Мы не так, как сказал здесь Никол, бывает, что ДКБ не удержала Азербайджан от агрессии. Не наше дело кого-то удерживать, но по факту мы должны реагировать. Так мы готовы реагировать. Мы готовы и нищим сегодня в наших интересах в армяно-азербайджанском конфликте выражает полностью Россия. С этим согласился и Азербайджан, и Ереван. Давайте в этом направлении двигаться. Давайте договоримся, давайте все сделаем, чтобы не, не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществе. Да, Николай, Иванович, есть нюансы, и серьезные может быть. Но мы можем этот конфликт который может разгореться опять, в корне урегулировать сейчас. При желании, прежде всего, руководство Армении, ну и, естественно, Азербайджана. Кстати, я буду об этом говорить, это один из приоритетов белорусского председательства. Мы должны закрывать на это глаза. Сможем мы решить эту проблему или нет, но это должно быть центром внимания ОДКБ. Но надо понимать, что конфликт между двумя соседними и близкими, дружественными государствами. Только в этом причина, а не потому, что мы хотим э, угодить одной стороне в ущерб другой. Армяне нам не чужие люди, и мы хотим их поддержать, но в этом плане должно быть движение, прежде всего, Армении. Но я в этой связи не понимаю, может быть, кто-то объяснит, зачем здесь, в этом конфликте, кроме России еще, которая вовлечена в посредничество, зачем здесь Евросоюз и ОБСЕ? Чтобы далее вбивать кол в отношения между нами, между союзниками. Так ведь было всегда. В истории всегда было так. Но мы это знаем. Знаем, к чему приводит такого рода посредничество. Просто будет как минимум заморожен этот конфликт опять на долгие годы. Им не нужны стабильность и мир в нашем регионе, а нужна управляемая ими разруха. Конфликтная ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана из той же оперы нас сталкивают лбами. И вот наша задача тут. Нам надо помочь этот путь пройти. Не надо этих драк, потому что в этот костер будут поленья все время и головешки подбрасывать. Это нам не нужно в этом бушующем, стремительно меняющемся мире наши союзнические отношения должны остаться неизменной величиной. Нельзя допустить, чтобы нас поссорили, посеяли между нами семена противоречия разногласий. От этого будет зависеть будущее наших стран и нашей организации. За истекшие 30 лет с момента подписания договора о коллективной безопасности 20-летия создания ОДКБ пройден весьма непростой путь. Формирование военно-политического союза, его трансформации в современную многофункциональную организацию. Нам жизненно важно укреплять сплоченность и солидарность внутри ОДКБ. Чаще прибегать к помощи друг друга и искать ее на стороне. И чем крепче будет внутренняя единство, тем сильнее будет наша организация, тем больше будут ее уважать другие тем эффективнее она будет отвечать на эволюционирующему контексту региональной и глобальной безопасности. Мы должны адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы и угрозы. Для этого организации имеется мощный коллективный потенциал. Есть и конкретные точки роста.